интереснее время. Смотрите, что улыбал. Вот я на основном на стороне. И такие Так. Санта стоял тогда. Потому что она еще tým prirodzene eh, vidíte 100% pripojenie hudba a hlas hudba. Aj 12. No takže ideme si pozrieť, koľko toto stalo, lebo toto stalo až neviem, 50 секунд. И вот так, вот так. Вот. Teraz vyhľadám, koľko to teraz stojí. Точнее, про... Ага. statusun hiçbir detayını anlatmadım. Dedostаю то якоже. No, dedostаю. Не, я целый. Издевательные часы. Reports Deutsche Direktmannsdienste Mantulara. Почка. Mantulara. Шмена. Молодец. И все, позже на следующей то есть я. Karşıdaki böyle çocukta stoji 12 yıl. Вот. Давай назад. Кстати, говорить, я это слышу. Тому розумію. Окей. Андроид. Ну, після цього відео бачили, дайте любе лайк. Видим с завтра, позавтра, неділю, п'яток, чоловіки, а завтра. Чао!